como escorpião Mas rateiro como a serpente Não preciso de força pra ter minha ambição Eu posso controlar o mundo com minha mente Se eu não for ter a rina, ninguém vai ter Querido herói, me diga o que vai fazer Viajei no tempo para os meus planos prever Mas eu não vou descansar Até eu matar você Pecado ou punição Isso aqui eu sei muito bem Que eu não passo de um acessório Sua mente faz eu me sentir vivo como ninguém Nunca será um adeus Se não lembra eu sempre volto Se zumbi nunca pra nada Tá entendido da quem? Taiju, tá Shiba, sangue quente me diga o que pretende Ele me dá uma facada, não tem coração Ah meu Deus, por que me obriga a matar meus dois irmãos? Me do isso isso é assunto de família do filho Ama você não passa de alvadia Santo essa igreja não sairá ninguém Sou líder da Black Dragon, vai Jushiba, amém Até ter o domínio de Tóquio Eu não vou parar Derrubo qualquer um Eu vou visando logo que Quando a minha gangue passar oh, apaixonar Porque merece Separados, nunca estaremos só Vamos fazer o mundo inteiro escutar nossa voz Eu nunca consegui ser um cara forte Mas eu sempre tive os mais fortes do meu lado A minha determinação me fez capaz De fundar a Black Drive Mas um viajante no tempo vai conseguir mudar o passado Para que sua vida seja longa, meu tempo será encurtado Eu me despeço da reunião Deixa o futuro de Tóquio pra próxima parece que você vai conseguir me deter Assim Ju já foi de base, Mike Agora é você na favela do Brasil Acha que pode comigo Vocês só tem hematoma Eu tenho uma casa de tiro Não pra vencer minha gangue passar Uou, ah. É assim que tem que ser pois eu só tenho um irmão Seu nome dele é Shinichi Eu sou Hideta Tenjikan Eu vim atrás de vingança Como Jianji Não me conte sua esperança Mas como eu Você também vai sofrer Eu não posso ter quem ama Você também não vai ter Eu sempre fugi de tudo, de tudo Eu cansei de te ver Sofrendo no escuro amanhã manhã após manhã Mas eu imploro Dessa vez deixa eu te salvar Qual é o seu problema, Mike? Vai continuar pegando leve comigo? Se você não quer lutar, então por que você tá aqui? Kenzinho, eu me sinto tão vazio Como se eu estivesse mergulhado na escuridão O instinto assassino É o que consome minha mente Ele manda eu matar apaixonar. Porque é